silahkan like dan subscribe iya ABS. halo sobat ya, ini Yamaha NMAX ABS nya baru turun dari truk ya di Bali jadi buat sobat yang menunggu Yamaha NMAX 2020 ABS sudah ready jadi bisa dipesan dan inden di dealer-dealer Yamaha terdekat terutama kalau di sini di dealer DDS pusat di Ponegoro dan Pasar kalau saya sekarang berada di cabangnya yaitu di Bisma di Tiku Muar Barat kelebihan dari Yamaha NMAX ABS ini ya tentunya menggunakan rem ABS juga keyless key dan Y Connect. Jadi Y Connect ini terkoneksi HP dengan layar speedometer lewat aplikasi Y Connect di Android. Jadi bisa menunjukkan ada pesan, email dan lain sebagainya. Harga untuk NMAX ABS ini 33,7 ya OTR Jakarta dan di Bali 33,8 jadi beda dari MX standar harganya lagi 3 jutaan sekian Oke terima kasih ya sekedar info untuk detail nanti kalau sudah motor ini di display ya biar lebih celing terima kasih atas waktunya buat sobat yang belum subscribe klik subscribe salam satu aspal Yeah.